Saluton kai bon venon al nova episodo de la video serio Cron virus tempe vivi. Kiel annoncite hiero mi nun diros kio estas la estontezo de citio video serio. Do fakte la ideo estas che ni vivas con la cronviruso kai ni vivu con la cronviruso kai certe ci tiu kun vivo dauros longe do chu ancora valoras la penon daurigi la video serion tio estis mia demando char uh, do ni vivas en nederlando kai nederlando ciam estis nur en faso 2 nun italio estas en faso 2 multa ilando e estas en fazo 2 do la situazio shangigis credo anche la video serio de va shangigi mi decidis fin fine prendi decidon kai mi decidis che la lasta episodio della videoserio estos la numero ses dec quar ci tiu numero nestas zarda se fine clarigo schial ne no no oh ca yes mi volis nur annonci la quanton da episodoi qui restas odio sed mi ricevis multain messagioin, moe, multain, suffice multain, diru, kai estas homoi kiui vere pritaxas la videoserion ciu eh, taga rencontigio, ciu taga momento, putimo. Kaj do, por tiui homoi, mi decidis da origi sed in alia forma. Kaj do, kion mi volas da origi fakte, estas la Zamenhofai meditoi. Do, hodio mi lancias proiectum, kiu estas ambitia tricent sestec ses zamen meditoi kiu suficias por mediti unu iarum kai mi publicigos ilin ciu tage sen depende de ferio e sen depende de io ein temas pri pli malongai videoi sed mi volas anco via sub vian subtenon yes kai pro tio mi malfermis profilon en patreon au patreono eble in esperanto esas kelkai aliai blogistoi kai blogantoi en esperantujo kiuj uzas ĝin ne multaj sed kelkaj ili ekzemple la ege fama Evildea kai ja do estas ŝanco subteni kontraŭ tridek como sestek ses euroi ciun monaton kial tiu strano numero char estas 366 episodoi do estas 3 euroi plus 66 cendoi au pli se vi volas havi speciala in chrome in vi raitas tion fari montrante al mi che vi subtenas min pli. Eh, Do, vi povas igi garantianto, au ec patrono della proiecto Zamenhof ai meditoi por unu iaro. Do, vien cio. Estas multe. Do, la, cium vi volas diri, al vi estas. La meditoi restos sem pagai vi povas tute prifai fila aferon, ne subteni min, do la normala publico maniero en YouTube, en Instagram, en Facebook, restos. Sed, se vi volas interagi con mi, cae havi plida eh, informoi, exemple kio kazas malanta la curteno au red babili mi pri la zamenhofa meditoi proponi zamenhofa mediton vi havas la okazon tion fari se tio por mi do tio costas tempon energion do Por mi tio estos grava, grava proiecto, char Zamenhof influis tiel multe mian vivon. Sen Zamenhof mi ne estus nun citie antau vi. Caido, la alia afero, cion mi volas diri al vi, estas la Iena, giu la musicon de Paolo Ghiglione, char ci eh, ne mine eterna, mi povas mi ne volas facte peti de li eterne sen page laboron ciu tagan do la criso iu sense finigis la cron virus tempai igias la normalai ordinarai ciu tagai tempo tempoi pro tio mi pensas che ni besonas la Zamenhofan filosofio. Ni nur por pluvivi, sed por vivi. Nu ja, mi revidu nin eh, poste, cae giu la musicon, cae la mediton. hodiaua. Zamenhofa medito. Hodiau mi volas citi nur unu frason de Zamenhof el la tractajo Esperanto kai Folapuk 1800 odek okdek nau 1800 naudek kiu estas eh je pagio 272 jen la frazo uno stono ne bone metita en la fundamento sequigas iam post si ciam pli grandigiantan malrectezon de la tuta construo. Do la contexto estas kial Esperanto estas pli tauga lingvo internacia ol Volapuko, sed mm, tio ne gravas nun efektive. Volapuko estas uh, hobio de malmultaj homoj, cae ne plu estas rivalo de Esperanto. La punto citie, por mediti, estas alia. Kiam vi jetas la basoin de iu construajo, vi bone zorgu e la fundamento i char se e la grundo la fundamento e nesta suffice stabilai la tutta construo i jos plica e pli mal recta Do, lau mi, tio estas grava afero, char mult foie en la nuna tempo sen depende la conve uso. Diro en la, en la nun tempo iarmilo, almeno, homoi rapidigias multe. Ili volas obteni resulton tre rapide. Kai do ili ne havas la tempon zorgi pri la fundamentoi. Cai mi parola si es pri fundamentoi plurale. Mul foie oni ne mesonas nur unu fundamento sed plurai por subteni complexain construagein. Do, ien cio, kai dankon pro via atento, memoru che vi pova subteni citiu in medito in per uh, Patreon. patreon.com obli obliqua streketo zamenmet tio estas la recta ligo alla retpagio por subteni gin kai antauen sen fine gis la morgaua medito. Ien mi denove, mi presca u forgesis, do mi post la cutima giso, mia salut maniero, mi montros ie la fino la reta, adresson de la Patreon-a pagio, havi la ocasion subteni min. Che do chi el ciam. Duona masteon. Kai gis morgau.